Բարև ձեզ։ Եկեք հիմա այն ամենը, որ մենք սովորել ենք React-ի մասին, կպցնենք իրար եւ փորձենք անել մի հատ շատ բարձ պրոյեկտ, Եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ to-do ծրագիր, որը հնարավորություն է մեզ տալիս կազմել ցուցակ այն բաների, որ մենք ուզում ենք անենք, եւ որ ավարտում ենք, փիչկա ենք տնում եւ ասում ենք, ահա, այսքանը ավարտվեց։ Այսինքն այս սա մեր ցուցակն է, մենք կարող ենք ավելացնենք անդամներ, օրինակ go to the store, հա, գնա խանութ, ահա, ավելացեցի, երբ որ գնում եմ խանութ, ասում եմ, okay, всё, ավարտեցի։ Սա ցույց է տալիս ընդհանուր մեր ցուցակի քանի հատն է իրոք ավարտված։ մենք կարող ենք ավարտվածները ամբողջովին ջնջել եւ իհարկե ցանկացած անդամ ջնջել։ Այդքան բան, շատ པարս։ Կարաչակեմ այս ծրագիրը փորձեք ստեղծել ինքնուրույն, հետո նոր շարունակեք նայել այս վիդեոն, որ տեսնեք ես ինչպես եմ դա անում։ Դե, անցանք առաջ։ Okay, ուրեմն ես ստեղծեցի մի հատ նոր պրոյեկտ NPX Create React App օգտագործելով, որի անունը To-Do է։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մտնում ենք app.js-ի մեջ, ջնջում ենք այս օրինակ ծրագիրը, Եվ եկեք գրենք hello Armenia, ինչու չէ։ Եկեք logo-ն ուրեմն ջնջենք ստեղից, CSS-ը եկեք մի քիչ թարմակրենք, նենց որ եկեք այս ամենը մեզ պետք չի, այս class-ի մեջի CSS-ը ջնջենք։ Okay, այդքան բան։ Հիմա ունենք ոնց որ dadak CSS, կարելի ասել, եւ dadak ծրագիր, որ ընդամենը ասում է hello Armenia։ Հիմա Որտեղից սկսենք ստեղծել մեր ծրագիրը։ Դա դե եկեք սկսենք այս ամենա մեջտեղից, հա, այս ցուցակից հենց։ Okay, ցուցակ։ Ուրեմն մեզ պետք է մի հատ զանգված, չէ, որ արտահայտի այդ ամենը։ Հենց որ մենք օգտագործելով view state կփոխանցենք մի հատ նախնական զանգված, որի մեջ կլինի 3 անդամ, հա, learn.js, learn.css, learn.react։ Այս use state-ը իհարկե մենք պետք է import անենք, import use state from react project, չէ՞։ Okay, հիմա մենք ունենք այդ զանգվածը։ Հիմա եկեք այդ զանգվածը մի կերպ նկարենք էկրանի վրա։ Դրա համար եկեք ստեղծենք մի հատ առանձին կոմպոնենտ, որը կնկարի այդ մեջտեղի մասը, հա, այդ ցուցակը։ Դենց որ մենք ստեղ գալիս ենք, ասում ենք new file եւ գրում ենք to do list.js։ Ուրեմն ստեղծում ենք այդ կոմպոնենտը to do list, որին իհարկե մենք export ենք անում, export default to do list ինչ որ sense մի բան, okay, եւ եկեք ինքը ուրեմն թող վերադարձնի մի հատ div, որը այս բանին թող ընդամենը լինի high, հա, այդքան բան։ Okay, ուրեմն եկեք իրեն կանչենք այստեղից, նենց որ ստեղ կգրենք to do list հիմա երբ որ Visual Studio-ն օգտագործում, Visual Studio Code, երբ որ մենք գրում ենք ինքը առաջարկում ասում է այս կոմպոնենտը նկատի ունեք։ Երբ որ ասում եք այո եւ իրա վրա կլիկ եք անում, հետո իրան փակում ենք, ինքը ամիջապես արդեն իմպորտը ավելացել է։ Տեսնում եք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, հայը նկարվեց էկրանի վրա։ Հիմա, որպեսզի մենք ցուցակ նկարենք, մեկ էս այս զանգվածը, այս ցուցակը պետք է փոխանցենք իրան։ Այս արժեքը պետք է փոխանցենք իրեն։ Նենց որ եկեք դե փոխանցենք։ Նենց որ եկեք կոչեք իրեն to do to do's ուպ եւ փոխանցենք այս զանգվածը։ Եկեք ստանանք այդ զանգվածը իր կողմից destructor-ով to-dos, ահա։ Հիմա այս զանգվածը մենք պետք է նկցենք էկրանի վրա, այնց որ եկեք ստեղ ուրեմն ստեղծենք անենք to-dos.map, որը ուրեմն կվեցնի մի հատ ֆունկցիա, որը կստանա ամեն մի անդամը հատ-հատ եւ ամեն անդամի համար մենք հիմա ուրեմն կվերադարձնենք մի հատ div, մի հատ div, ահա sense մի բան, որի մեջ եկեք ընդհանրապես նկարենք to-do.text Okay, եկեք sense մի բան, եւ ինչպես հիշում եք, երբ որ մենք վերադարձնում ենք զանգված, այդ զանգվածի էլեմենտները անպայման պետք է ունենան key արժեք, չէ՞։ Հենց որ եկեք ստեղ փոխանցենք մի հատ key, որը թող լինի to do.id-ն այդքան բան եկեք սա փակեմ, որ པարզ լինի։ Ա, խնդրեմ, մենք ստացանք մեր ուրեմն զանգվածը։ Հիմա, եթե հիշում եք, բայց երբ որ նկարվում է այս ամենը, ամեն ուրեմն անդամը պետք է ունենա մի հատ checkbox, մի հատ label եւ մի հատ կոճակ։ Հետևաբար առաջարկում եմ ստեղծենք եւս մի հատ կոմպոնենտ, որը այդ ամեն տողը կնկարի, okay։ Հենց որ եկեք ստեղ գանք եւ ստեղծենք մի հատ ուրեմն to do item.js որը էլի function է, to do item, բում, իրեն export ենք անում, իհարկե export default to do item, որպեսզի նա հասանելի լինի այս ֆայլից դուրս, նա վերադարձնում է մի հատ div, որի մեջ թող լինի մի հատ label, որի մեջ թող լինի մի հատ input type check check box, հա, ինչ որ sense մի բան, եւ իհարկե ինչ որ label, hi, ասենք թե։ Հա, մի հատ էլ կոճակա պետք չէ, button, up, button սենց մի բան, չոր սենց մի բան, ոկե, հիմա եկեք ես to do item-ին կանչենք այ մեր ծուցակից, to do list-ից, այսինքն ստեղ մենք ուզում ենք ոչ թե սենց հանենք, այլ դրա տեղը ուրեմն կանչենք այս to do item-ին, item, այ իրեն, Եվ իհարկե իրեն ուրեմն մենք ուրեմն նախ եւ առաջ տալիս ենք բանալի, ինչպես միշտ to do.id, Եվ եկեք նաև իրեն փոխանցենք հենց այս արժեքը, այս to do արժեքը, որպեսզի ինքը իրեն նայելով նկարի էկրանի վրա էլ ոչ թե միշտ հայ հայ հայ, հա։ Հենց որ եկեք փոխանցենք այդ to do-ն իրեն, to do մտնենք, ուրեմն ստանանք այդ to do-ն իր կողմից destructor օգտագործելով to do Եվ ուրեմն օրինակ ստեղ հայ տեղը մենք նկարում ենք այդ to do-ի տեքստը, չէ՞, հենց որ to do.text։ Չոր sense մի բան չէ՞։ Այ հիմա կլինի learn.js, learn.css, learn React։ Ված չի։ Okay, մոտենում ենք կամաց կամաց, չէ՞։ Okay, դե եկեք այս բանին ընդհանրապես նկարենք տարբեր բաներ էկրանի վրա, հետո ոնց որ event-ները, on click բան փոխելը եւ այլն, այդ կանենք ոնց որ հետո։ Նենց որ եկեք վերադառնանք ստեղ, տեսնենք, okay, այսինքն կարելի ասել քիչ թե շատ այս մեջտեղինը մենք արդեն նկարեցրինք։ Դե իհարկե կարող ենք միշտ գեղեցկացնենք CSS-ով, բայց դե այս բանին ուղղակի ֆունկցիոնալ լոգիկան է մեզ հետաքրքրում, նենց որ հա, այս մասը արեցինք։ Հիմա եկեք այս վերևի ֆորման ստեղծենք, որը ունի մի հատ տեքստային մի հատ տեղ, չէ, որտեղ կարելի է գրել եւ մի հատ կոճակ։ Okay, դա դե եկեք ստեղծենք ուրեմն մի հատ նոր component դրա համար, new file, եկեք կոչենք իրեն to do form.js, որը ուրեմն function to do form component-ն է մեր, որին մենք export ենք անում, export default default to do form եւ ուրեմն ինքը քանի որ ֆորմա է մենք return կանենք մի հատ form այսպես որի մեջ պետք է լինի մի հատ input type text եւ մի հատ էլ կոճակ չէ button add add ինչ որ sense մի բան okay հիմա եկեք իրեն ավելացնենք մեր app-ի մեջ to do սուսակի վերևը, չէ՞, հենց որ մենք ավելացնենք իրեն այստեղ, հենց որ կանենք to do form is form-ան, այդքան բան, չէ՞, sense։ Եվ ահա տեսնում ենք ուրեմն այս input box-ը եւ իր համապատասխան կոճակը։ Լավ, հիմա ներքևի մասը։ Ներքևի մասում ինչ կար, մի հատ հիշենք, կար մի քիչ տեքստ եւ մի հատ կոճակ։ Դե տեքստ ու կոճակ։ Okay, հարց չկա, ստեղծում ենք մի հատ եւս component, new file, Ramen footer, uh, to-do footer, okay, to-do footer.js, <clears throat> adding function, to-do to-do footer, export and anonymiden, export default to-do footer. ինքուրեմ վերադարձնում եմ իհա div, որի մեջ կար մի հատ text, չէ, ինչ որ to գնենք span-ի մեջ, make 1/4-ը ասենք completed Եվ մի հատ էլ կոճակ, որը կլինի button clear completed, հա? Ինչ որ հիմա եկեք իրեն ուրեմն նկարենք էկրանի վրա, ինքը կլինի ուրեմն ցուցակի տակ, չէ, այստեղ footer, ինչ որ sense մի բան, չէ, իրեն եկեք import անենք անպայման, հենց որ անում ենք import import sa from ստեղից։ Այդքան բան։ Հիմա ուրեմն պետք է որ տես, օ, ինչ է կատարվում ստեղ, ինչ որ վատ բան է տեսել ստեղ to do reference error to do footer is not defined to do footer հեսա ահա հեսա so make carrot completed to do footer եւ այլն okay այսինքն մենք հիմա մոտավորապես եթե նայենք իրար կողք նկարել ենք, այն ինչ որ ուզում եք նկարենք։ Էլի եմ ասում, մի CSS-ով կարելի է իհարկե տարածություն ստեղծել, ֆոնտերը փոխել եւ այլն, բայց դե ընդհանուր ոնց որ HTML-ը համենայն դեպս աշխատում է, չէ՞։ Okay, հիմա եկեք արդեն կպցնենք մի հատ նու տարբեր event-ներ, որպեսզի սկսենք իր հետ աշխատել, իրենց փոխել։ Հենց որ եկեք սկսենք ուրեմն այս այս ֆորմայից ուրեմն եկեք մտնենք ուրեմն to do form-ի մեջ, form-ի մեջ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք հիշենք թե ստեղ ինչ է կատարվում, հա, input-ի մեջ։ Դրա համար եկեք ստեղծենք մի հատ state, use state, որը կթող սկսի դադարք տեքստով, ինքը կվերադառնի մի հատ զանգված, որը մենք destruct կանենք եւ կստանանք text եւ set text։ Այդ տեքստը ուրեմն սա արժեքը կլինի այդ տեքստը, Եկեք էս փակենք, ահա, եւ երբ որ նա փոխվի on change, մենք պետք է ուրեմն այդ փոփոխությունը հետ գրենք այս state-ի մեջ, նենց որ մենք կստանանք մի հատ event object, որից մենք կստանանք e.target, target-ը այն element-ն է, որը ստեղծել է այդ event-ը, that value, այսինքն արժեքը իրա կվերցնենք եւ կգրենք set text։ Այսպես։ Այսինքն ինչ է ստացվում ստեղ, որ այս input-ի մեջ, երբ որ մենք սկսենք գրել այսպես, մենք անընդհատ կփոխենք այս state-ը, այսինքն այս տեքստը կունենա այդ վերջին տեքստը, որը գրվել է այս վերևը, okay։ Հիմա եկեք ֆորմային կպցնենք on submit, որպեսզի երբ որ կամ կոճակը սեղմվի, կամ enter սեղմվի այս input-ի մեջ, մեր այդ ֆունկցիան կկանչվի ու մենք ինչ որ ռեակցիա կտանք։ Հենց որ եկեք գրենք ստեղ on submit, որին մենք կփոխանցենք մի հատ ֆունկցիա, որը կստանա մի հատ event object, որին մենք անպայման պետք է անենք e.prevent default։ Prevent default նշանակում է browser-ին ասում ենք այն ինչ որ դու հիմնականում անում էիր, երբ որ ֆորման submit-ը արվում։ Մի արա, ֆորմա ընդհանրապես browser-ը երբ որ ֆորման submit-ը արվում, ստեղծում է http post խնդրանք դեպի server, բայց այդ խառը բաները մեզ այսպես պետք չեն մենք կանենք ինչ որ պետք է, հետեւաբար ասում ենք prevent default։ Հիմա ինչ անենք։ Դե եկեք կանչենք մի հատ ֆունկցիա, որը մեզ կտրվի on add, այդ on add ֆունկցիային մենք կկանչենք եւ կփոխանցենք այդ տեքստը, text։ Այդքան բան։ Հիմա այս on add-ին, այդ ֆունկցիային իհարկե մենք պետք է փոխանցենք to do form-ին, այնտեղ որտեղ որ մենք իրեն օգտագործում ենք, որը app-ի մեջ է, հեզա to do form-ում մենք կփոխանցենք մի հատ on add ֆունկցիա, ոպ, ֆունկցիա, ֆունկցիա, տա, ահա, որը կընդունի այդ տեքստը, եւ մենք ինչ պետք է անենք, եւ հիմա այս տեքստը պետք է ոնց որ ավելացնենք մեր ցուցակի մեջ։ Հիմա, մի հատ շատ կարեւոր բան, Երբ որ մենք օգտագործում ենք use state-ը, ուզում ենք այդ state-ը փոխենք։ Մենք անպայման պետք է մի հատ նոր արժեք փոխանցենք։ Այսինքն, եթե մենք այս եղած զանգվածին ուղակի ավելացնենք այդ նոր object-ը, հա, մի հատ էլ սրանից, այս նույն զանգվածին, եւ այդ նույն զանգվածը պատասխանենք set to do's։ React-ը React-ը չէր տա, որտեվ կասեր մի րոպես նույն զանգվածն է։ Ինքը չէր մտնի խորանա, բայց իր մեջի ներքին ինֆորմացիան փոխվելը։ Ինքը ընդհանրապես տեսնում է, որ use state-ի արժեքը չի փոխվել։ Հետևաբար ինքը ոչ մի React-ը չի տալիս։ Դենց որ որպեսի ինքը ստանա մի հատ նոր արժեք, մենք կանչում ենք set to do's մի հատ լրիվ նոր զանգվածով okay, pass ենք տալիս մի հատ նոր ստեղծված զանգված, որի մեջ մենք լցնում ենք բոլոր այս անդամները, անելով այսպես, get-get-get to-dos, okay, սա նշանակում է վեցշու ոնց որ բոլոր արժեքները է ծանգվածի ու հանի դուրս, և հանի դուրս և ես պարագայում կծի է զանգվածի մեջ։ Եվ բացի այդ ամեն ինչից մենք նաև ավելացնում ենք եվս մեկ հատ object, որը կունենա id math.random, որը կունենա ուրեմն այն տեքստը, որը մեզ փոխանցվել է, նենց որ տեքստ թող լինի այս տեքստը, և իհարկե is completed թող լինի false այդքան բան։ Հիմա եկեք ստուգենք սա refresh տամ մի հատ, եթե գնենք ABC ու enter սխմեմ, ահա խնդրեմ ինքը հայտնվում է ստեղ։ Էլի եմ ասում ինչու, որովհետև երբ որ մենք սխմում ենք, այսինքն ինքը submit-ը արվում, ինքը կանչում է մեզ այս on add ֆունկցիան այդ տեքստով։ Եվ մենք ինչ ենք անում, մենք փոխում ենք մեր to do to do-ի state-ը, իրավիճակը, փոխանցելով այս նոր զանգվածը, որի մեջ կան բոլոր հին անդամները, եւ այս նոր անդամը։ Եվ քանի որ այս նոր զանգված է, այսինքն նոր արժեք է, React-ը ասում է հոպ, արժեքը դե փոխվել են իմ state-ի, նորից կանչում է մեր app ֆունկցիային, ստանում է լրիվ նոր JSX-ը, ամենաթարմ, ամենավերջին JSX-ը, եւ թարմացնում է օպտիմալ ձևով մեր էկրանը։ Հետևաբար մենք ստանում ենք սա։ Հիմա, եթե նկատել եք, ստեղ երբ որ մենք գրում ենք ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, go to the store, եւ սխվում ենք օրինակ add, ինքը ավելանում է ստեղ, բայց ստեղ մի տեսակ մնում է։ Այդ տհաճ է։ Եկեք այս մասը, երբ որ add ենք անում, ջնջենք, երբ որ ավելացնում ենք, ջնջենք։ Դենց որ եկեք մտնենք մեր form-ի մեջ, Եվ այստեղ, երբ որ մենք կանչում ենք on add, դրանից հետո եկեք կանչենք set text եւ փոխանցենք դատարկ text։ Այդ ժամանակ ինչ կլինի, քանի որ մենք իր վիճակը կամ state-ը փոխում ենք, այս ֆունկցիան նորից կկանչվի, այդ տեքստը կվերադառնի որպես այդ դադակ տեքստը, որ մենք դրել ենք, եւ դա կփոխանցվի input-ին որպես նոր արժեք եւ input-ը կջնջվի։ Այսինքն, հիմա եթե մենք ստեղ գրենք go to the store, հենց ավելացրեցի, ինքը ինչպես տեսնում եք, ջնջվեց։ Եթե ասենք, չգիտեմ, learn wrestling, հա, add եմ անում, հենց click անեմ, ինքը համ add-ը կկանչի, համ էլ եղածը կջնջի։ Պուպ, տեսակ, ջնջվեց։ Լավա, չէ՞։ Okay, հիմա եկեք ուրեմն այս ներքև, okay, այս վերևի մասը ոնց որ արդեն աշխատում է, ֆունկցիոնալ է։ Եկեք ներքևի մասի վրա ուշադրություն դարձնենք, նենց որ item footer։ Սա նշանակում է մեզ պետք է ընդհանուր եկալությունը մեր զանգվածի, չէ՞, նենց որ եկեք փոխանցեք այդ զանգվածը, որին մենք ընդունենք ստեղից, եւ ստեղ ընդհանրապես ասենք to-dos.length եկեք փոխանցենք այդ to-do-ը իհարկե մեր app-ից նենց որ այստեղ պետք է փոխանցենք այդ to-do-ը ստեղ եւ արդեն հիմա ստանում ենք 3 հիմա եթե ստեղ ավելացնենք ինքը դառնում է 4 չէ okay այսքանը աշխատում է իսկ այս մասը դե այդ մասը ուրեմն մեզ ասում է այն անդամների քանակը որոնք որ ավարտել ենք մենք չէ նենց որ եկեք դա հաշվարկենք հենց հիմա նենց որ ասենք to-dos.filter որը ուրեմն կընդունի մի հատ ֆունկցիա, իհարկե, որը կստանա ամեն to do անդամը եւ կվերադառնի թե դե to do անդամը is completed-ը true-ը։ Այսինքն, եթե ինքը ինչ անում, պատտվում է բոլոր անդամներով այս զանգվածի մեջ եւ ստուգում է այս բանալին։ Եթե ինքը true է, ինքը ավելացնում է իրեն այդ նոր զանգվածի մեջ, եթե false է, չի ավելացնում։ Հիմա այդ նոր զանգվածի երկարությունն է մեզ պետք։ Դա length եկեք դա դնենք մի հատ փոփոխականի մեջ, դա completed size հա ինչ որ տես մի բան եւ դա օգտագործենք այստեղ այսպես ահա հիմա ինչպես տեսնում եք 0 է որովհետեւ իհարկե բոլորը դադարք են ոչ մեկը մենք չի ավարտված հա is completed true չէ դեռ Okay, հիմա եկեք ավելացնենք մի հատ on-click event այս կոճակի համար, այս կոճակի համար, որպեսզի ջնջենք բոլոր այն անդամները, որոնք որ ավարտած են, նենց որ անում ենք on-click եւ իրեն փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա, որին մենք կստանանք ստեղից on-clear uh, completed, հա, ինչ որ տես մի բան, դա կփոխանցենք ստեղ Այսինքն սա անուն է մի հատ ֆունկցիայի, որին մենք կփոխանցենք app-ից, նենց որ ստեղ ասենք unclear completed, որին մենք իհարկե փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա։ Եկեք alert անենք hi, մի հատ ստուգելու համար։ That's why հիմա եթե այս կոճակը սխմենք, տեսնում ենք hi։ Okay, աշխատում է։ Հիմա եկեք ստեղ, ուրեմն ֆիլտրացնենք եղած ցուցակը, that's where to-dos.filter փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա որը ընդունում է ամեն անդամին եւ վերադասում է այն անդամները, որոնք որ ավարտած չեն։ That's what to do dot is completed, չէ՞։ Սա հիշեք, որ filter-ը դա վերադասում է մի հատ նոր զանգված, որի մեջ կլինեն միայն այն անդամները, որի համար այս ֆունկցիան վերադասել է true։ Հիմա այդ նոր զանգվածը մենք կկանչենք set to do's, այսպես այդքան բան։ Հիմա եթե ստեղ սխմեք, ոչ մի բան չի լինում, որտեղ բոլորը դեռ որ տենց անդամ չկա, որ ավարտած լինի։ Եթե հակառակը լիներ, սա նշանակում է ջնջի բոլորը, որոնք որ ավարտած չեն։ Հետևաբար բոլորը ջնջվեցին, բայց մենք ուզում ենք հակառակը, չէ՞, այս վարիանտն ենք ուզում։ Դենց որ հիմա եթե սխվում ենք, բան չի լինում։ Okay։ Ուրեմն, այս մասը կարելի ասել ավարտեցինք, վերևի մասը ավարտեցինք, ինքը հիմա վերադառնանք էլի մեջտեղի մասին։ Այսինքն to do ցուցակին։ Ա դենց որ եկեք վերադառնանք ուրեմն մեր to do list-ին հետո to do item-ին, okay, հիմա նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք ստեղ ինչ է կատարվում, չէ՞։ Ուրեմն սա պետքա check արված լինի, երբ որ is completed-ը true-ա, նենց որ եկեք ասենք checked այն ժամանակ, երբ որ ուրեմն to do.is completed, չէ՞։ Երբ որ ավարտած է, թող լինի checked։ Հիմա երկրորդ բանը այն է, որ երբ որ սա փոխվի, երբ որ ասենք click արվի, մենք պետք է սա թարմացնենք, չէ՞։ Այսինքն, երբ որ on change-ի ժամանակ, change-ի ժամանակ, փոփոխության ժամանակ, մենք փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա, որը կվերցնի մի հատ event, այդ event-ից մենք կստանանք target, այսինքն այն element-ը, որը ստեղծել է այս event-ը, եւ իրենից կստանանք checked, checked, այսինքն ինքը բզիչկան կամեջ է, թե չէ։ Ամ, okay, հիմա սա այս ինֆորմացիան, այն փաստը, որ ինչ որ բան փոխվել է, մենք պետք է փոխանցենք վերև Այսինքն ստեղ պետք է լինի մի հատ on change, որին մենք կանչենք այդ նոր ինֆորմացիայով։ Իսկ այդ նոր ինֆորմացիան ինչ թող ունենա մեջը։ Թող on change-ը ունենա իր մեջ մի հատ object, որը թող ունենա բոլոր անդամները to do-ի, plus uh, uh, is completed, որը completed, որը թող լինի e.target.checked։ Checked։ Պատկերացացիք, չէ՞։ Այսինքն մենք կանչում ենք on change-ը մի հատ object-ով, որը իր մեջ ունի to-do-ի բոլոր ինֆորմացիան, պլյուս is completed-ը մենք փոխում ենք ու դարձնում ենք այն, ինչ որ իսկ check-ն է ասում, հա, կամ true կամ false։ Um okay։ Պլյուս մեզ պետք է մի հատ on delete, on delete, չէ, որը կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ այս կոճակը սխվի, այնց որ on click-ը կկանչի on delete, չէ՞։ Okay, հիմա գնացինք մի հատ վերև։ Ով է ստեղծում այս to-do item-ին։ Դե to-do list-ը, չէ՞։ Հետևաբար, ստեղ մենք պետք է փոխանցենք բացի հենց to-do item-ից, մենք պետք է փոխանցենք եւս երկու ֆունկցիա։ Մենք պետք է փոխանցենք մի հատ on change եւ պետք է մի հատ էլ փոխանցենք on delete, չէ՞։ Okay։ Ա հիմա on delete-ը եկեք ստանանք ծնողից։ Ամ um, Եվ on change-ը եկեք ստանանք ծնողից, նենց որ on change-ը եկեք փոխանցենք ստեղ, և on delete-ը փոխանցենք ստեղ։ Եվ հիմա ով է ստեղծում to-do list-ին։ Դե եկեք գնանք app-ի մոտ եւ հասկանանք, դե ստեղ ուրեմն հեսա, չէ՞, հեսա ցուցակը, որ մենք ստեղծում ենք։ Նենց որ եկեք ստեղ փոխանցենք բացի to-do-ից, փոխանցենք on delete, um, եւ on change։ Հիմա undelete-ի ժամանակ, երբ որ կանչվում է undelete-ը, մենք պետք է իմանանք, որ անդամին ենք delete անում, չէ՞։ Հետևաբար մենք մեր ուրեմն to do item-ին, երբ որ delete-ը կանչվում է, երբ որ կանչում ենք on delete, եկեք փոխանցենք հենց to do անդամին, որպեսզի իմանանք, որ անդամին ենք մենք ջնջում։ Նենց որ հիմա եթե մենք վերադառնանք, մի րոպե, ես ինչա կատարվում ստեղ, on delete Ահա, sense։ Այսինքն մենք անջում ենք այս onDelete ֆունկցիային եւ փոխանցում ենք այս to-do արժեքը։ Այսինքն ստեղ մենք կստանանք այն to-do արժեքը, որին մենք ջնջելու ենք, եւ իրեն ընդամենը պետք է հանենք ցուցակից եւ թարմացնենք state-ը, այսինքն մենք անում ենք set to-dos, որին մենք կփոխանցենք եղած ցուցակը, բայց ֆիլտրացված ինչպես հիշում եք, ֆիլտրացված նշանակում է վերադասում եք մի հատ նոր զանգված։ Եվ ոնց ենք ֆիլտրացնում, Տտրաստում ենք, հանում ենք բոլոր entity-երը, որոնց ID-ն հավասար չէ մեր տրված to-do-ի ID-ն։ Այդքան բան։ Այսինքն հանում ենք բոլոր անդամները այդ զանգվածից, ում ID-ն հավասար կնեք, պահում ենք բոլոր անդամներին, ում ID-ն հավասար չէ։ Եթե հավասար է, իրան հանում ենք, չէ՞։ Okay, այդքան բան։ Դա եղավ undel, եկեք undel-ը միած ստուգենք նենց որ եկեք սա աշխատացնենք, եթե սա սխմենք, ահա, խնդրեմ, անհետացավ, սա սխմենք, անհետացավ, սա սխմենք, անհետացավ։ Okay, delete-ը աշխատում է, չէ՞։ Հիմա եկեք այս on change-ի մասը։ Ուրեմն on change-ի ժամանակ, ուրեմն մենք կստանանք on change, որին մենք կփոխանցենք իհարկե մի հատ ֆունկցիա, որը կստանա այդ new նոր թարմացած to do-ն, Եվ մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է ուրեմն եղած զանգվածը todosin.map անենք, որը կստանա մի հատ to-do արժեք։ Եվ դայք ինչ ենք անում։ Եթե հիմիկվա to-do-ի ID-ն նույնն է, ինչպես որ այս new to-do-ի ID-ն, այդ ժամանակ մենք վերադասնում ենք այդ new to-do-ն։ Մնացած բոլոր դեպքերում վերադասնում ենք հին to-do-ն։ Եվ այս նոր զանգվածը, որ կստեղծվի այս map-ով, մենք դնում ենք որպես նոր իրավիճակ set to-dos այսպես այդքան բան։ Հիմա եթե մենք ստեղ չեք անենք, խնդրեմ, մեկը դառնում է 0-ն դառավ 1, հետո sense, հետո yay, հետո okay, okay, հետո կարող ենք clear completed, խնդրեմ, սա, սա, Այսինքն ֆունկցիոնալիտին լրիվ հիմա կա իր մեջ, չէ՞, կարող ենք ահանենք, կարող ենք ավելացնենք, կարող ենք էլի հանենք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մնաց մի քիչ CSS գցենք մեջը եւ կարելի ասել մեր ուրեմն to do ծրագիրը ավարտվեց։ Ավելացնելով մի քիչ CSS, ես դարձեցի մեր շատ པարզ to-do ծրագիրը մի քիչ ավելի գեղեցիկ իրավիճակի, հա, որը մի քիչ շատ ավելի նման է այն օրինակին, որ մենք տեսել էինք քիչ առաջ։ Ինչպես դա արեցի, ուրեմն ամեն համապատասխան component-ին ես ստեղծեցի իր համապատասխան CSS-ը, հա, օրինակ ստեղ, Եվ ուրեմն այդ կոմպոնենտից եւ import արեցի իր CSS-ը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ամեն կոմպոնենտը հերիք չի, որ ունի JSX-ը, որը իհարկե նկարագրում է ինչ HTML-ը մեզ պետք, ստրուկտուրան այսինքն, ինչ լոգիկա է մեզ պետք JavaScript-ով, ինքը նաև կարող է արտահայտի իր տեսքը, հա, իր CSS-ը։ Այսինքն ամեն կոմպոնենտը ունի իր CSS-ը, իր JavaScript-ը, իր JSX-ը եմ ամբողջը ոնց որ փաստավորված մի տեղ, այսպես։ Հիմա իրականում սենց մեծ երկար բարակցուցակ ունենալ բոլոր այս կոմպոնենտների իրաց համապատասխան CSS-ները եւ այլն, իհարկե օպտիմալ չէ։ Լավ կլինի ոնց որ մի քիչ ավելի սիրուն դասավորել պապկաների մեջ։ Բայց դե կարծում եմ ընդհանուր համնոհոտը պատկերացրեցիք, թե ինչպես կարելի է ստեղծել մի հատ այսպիսի ծրագիր։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ